les 500 000, tu les passes comment Comment C'est vrai C'est faux C'est combien alors Ah ouais Putain, bah tu les fais pas, hein Eh bah dis donc Eh bah les anniversaire